घमासान हेल्थ टिप्स में आप सभी का स्वागत है सोने से पहले जरूर पिए हल्दी का दूध आपको इससे होंगे कई फायदे असल में दूध जहां कैल्शियम से भरपूर होता है वहीं हल्दी में एंटीबायोटिक होता है इन दोनों को साथ में दिया जाए तो फायदा दोगुना हो जाता है तो आपको भी दूध में हल्दी मिलाकर पीना चाहिए इससे आपको कई सारे फायदे होंगे माँ हमें बचपन से ही सोते वक्त दूध का एक ग्लास थमा देती थी तब हमारे नखरे भी होते थे सो हम बिना बोनविटा या हॉर्लिक्स के दूध छूते भी नहीं थे वहीं सर्दियों में माँ बोनविटा या हॉर्लिक्स की जगह दूध में हल्दी मिलाकर देती थी इससे सर्दी ठीक हो जाती थी ऐसे में हल्दी दूध को लेकर हमारे मन में ये बात बैठ गई है कि इसे केवल सर्दियों में पिया जाता है जबकि हल्दी दूध इतना फ़ायदेमंद होता है कि इसे आप रोज़ भी पी सकते हैं असल में दूध जहाँ कैल्शियम से भरपूर होता है वहीं हल्दी में एंटीबायोटिक होता है इन दोनों को साथ में पिया जाए तो फ़ायदा दोगुना हो जाता है तो जानिए ऐसे ही कुछ फ़ायदों के बारे में शरीर का दर्द कम करता है हल्दी का दूध वहीं गठिया रोगियों के लिए भी ये फ़ायदेमंद होता है हड्डियों में होने वाले नुकसान और ऑस्टिरियोपोलिसिस की समस्या में इससे कमी आती है पाचन संबंधी समस्याओं में भी ये लाभकारी होता है आंतों को स्वस्थ बनाने के साथ